જે વાયર છે તે આ કેબલ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવેલ છે તેનો માઇનસ નો વાયર બેટરી સાથે કનેક્ટ કરવાના કરવામાં આવેલ છે અને નો બેટરીનો નો વાયર આ કેબલ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે જ્યારે આપણે ફોન માંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિપ ચાલુ કરશું ત્યારે તે સ્પીકર વાગવાનું ચાલુ થઈ જશે ઉપયોગી સાબિત થશે પછી લાઈફાઈના ફાયદા લાઈફાઈ લાઈફાઈ જે છે તેનો ડેટા છે તે ખૂબ જ સુરક્ષિત હોય છે અને તેને કોઈ પણ સરળતાથી હેક કરી શકાતું નથી લાઈફાઈના ગેરફાયદા તે ઓછો ખર્ચ પામે છે અને રેડી મર્યાદિત રેન્જ અને કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે પ્રકાશિત શીટ જય સ્વામિનારાયણ મારું નામ ડૉક્ટર આયુષ અને મારા મિત્રનું નામ પ્રભાવ ભટ્ટ અમે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધેલો છે અમે શ્રી સ્વામિનારાયણ હાઈસ્કૂલ છાયા ધોરણ દસમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ અને અમારા વિષયનું નામ છે મોબાઈલ ટાવરના ફાયદા છતાં ગેરફાયદા વિભાગ ત્રણ મોબાઈલ ટાવરના ઉપયોગ આધુનિક યુગમાં ઇન્ટરનેટ મોબાઈલ કમ્પ્યુટર વગેરે એક ક્ષણ પર ચાલે છે ટાવર પર લાગેલા ડિવાઇસની મદદથી અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં ઇન્ટરનેટ મોબાઈલ નેટવર્ક વગેરે કામગીરી થાય છે ટાવર પરની ડિવાઇસ સેટેલાઇટ સાથે કનેક્ટ થઈ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા વોઇસ વિડીયો પીડીએફ માહિતી આપણે કરી શકીએ છીએ આમ ટાવરની મદદથી આપણે નેટ ચેટ ટોપ વિડીયો કોન્ફરન્સ વગેરે શક્ય છે મોબાઈલ ટાવરના ગેરફાયદા ટાવરો અનેક જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે આજુબાજુમાં રહેતા વ્યક્તિને આ ટાવરમાંથી નીકળતા અદ્રશ્ય કિરણો નુકસાન કરે છે ટાવરો વાવાઝોડા તથા ભારે વરસાદ પવનથી પડી જવાથી શોર્ટ સર્કિટ થવાની શક્યતાઓ છે શહેરમાં મુખ્ય જગ્યાઓ પર મૂકેલી હોવાથી જગ્યાઓ કે ગીતતામાં પણ વધારો કરે છે આપણે આ લેખનું નક્કી કર્યું છે અને અમે પોતે ખેડૂત પુત્ર અમે પણ આવી પ્રોબ્લેમનું ઓલું ઘણી વખત જોયું છે કે કેટલી બધી મહેનત પડતી હોય છે આખું વર્ષ મહેનત કરીએ છીએ છતાં પણ આપણે કોઈ બેનિફિટ નથી મળતું અને અમારા પ્રોજેક્ટમાં અમે બે વિલનો ઉપયોગ કર્યો છે ગોળ રીંગનો ઉપયોગ કર્યો છે વાદળીનો ઉપયોગ કર્યો છે પાઇપનો ઉપયોગ કર્યો છે અને વચમાં એક સંદર્ભમાં પાઇપનો ઉપયોગ કર્યો છે અને આ પ્રોજેક્ટમાં ત્રણ પ્રકારના નિયમો લાગુ પડે છે આ જ્યારે આ આભિમુખ કરે છે ત્યારે આમાં ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ લાગુ પડે છે અને જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક વ્યક્તિ આને ખેંચે છે ત્યારે આમાં ઊંચા નિયમ લાગુ પડે છે અને આ જે વાદળી છે એ વાદળી દ્વારા પાણી શોષણ થાય ત્યારે આમાં શોષણનો નિયમ લાગુ પડે છે અને આની મુખ્ય રૂપરેખા કેવી રીતે કામ કરે છે અને આનાથી આપણે ફાયદો શું થાય છે એ બતાવવા માટે હું તમને સમજાવું છું કે સામાન્ય રીતે આપણે બધા ખેડૂતો સવારમાં વહેલી સવારે બધું કામ કરતા હોય તો બે ખેડૂત બે વ્યક્તિની જરૂર પડે એ ક્યાં તો મજૂર હોય ક્યાં તો ઘરના વ્યક્તિ હોય આમ ઓછા લઈને કે પાર્ટનર લઈને જતો પણ એમાંથી એટલું કંઈ કંઈ ફાયદો નથી થતો આ ટૂંકમાં કહી દઉં આ ટૂંકમાં ગમે એક વ્યક્તિ આ બે પાડી છે બે ક્યારે છે બે ક્યારામાં વસલી પાડી ઊભે અને વ્યક્તિ આ પાણીને કરતા જાય જેથી આ જે આપણે પાઇપ છે પાઇપને લીધે જીરાને આમ ઝાપટ લાગશે જીરું આમ સીધું થશે પાછું એટલે પાણી ઉડી જશે અને જે વધુ ગજું પાણી છે એ આપણા વાદળીમાં શોષાઈ જશે અને આગળ જતાં આપણે આમ હાલતું જાય આપણું સાધન એ પછી આપણે ત્યાં આપણે ધોઈએ પૂગ્યા આપણે ઊંમાં બધામાં જોતા હોય તો એમાં બહુ પ્રોબ્લેમ થતી હોય કે એના નીચે પડે ઘણી બધી શક્તિનો ઉપયોગ કરવો પડે આમાં આપણે આ કરોડો આપણી રીંગ છે આ રિંગ નામ આપણે કરીએ તો આજે અમારી આંગળીમાંથી પાણી નીતરતું જાય એવી રીતે પાણી નીચે નીકળતું જાય જેથી સમય અને શક્તિનો બચત થાય અને આ પ્રોજેક્ટ હજી સુધીમાં કોઈ પણ આવું નવું મોડલ સુટાણું નથી અને આપણા અત્યારે જ જીરામાં દાખલા છે આ વર્ષે અને આને લગતી કોઈ જવાબ નથી અને દવાઓ હોય તો પણ આ માટે બહુ કારગર સાબિત થતી નથી અને ખેડૂતોને થોડા કામ કરવી પડે છે આના ઉપયોગ વિશે મારા પ્રિય મિત્રોને વિનંતી છે કે તમને ગણો દીવાનો કાપમાં જાતા નહોતા કાપને નુકસાન થાય છે ત્યારે દીવાનો કાપને આ યંત્ર ભાગે આવ્યું છે અને આ યંત્રથી ઓછી મહિના ઓછી મહિના કરવાથી પણ વધુ ફાયદો મળે છે અને આ ખૂબ જ ઓછો ખર્ચાળ છે અને એક જ વ્યક્તિથી ચાલી શકે છે આ યંત્રની મદદથી ઝડપથી કામ થઈ શકે છે અને નુકસાનથી બચી શકાય છે આપણા જે આ પ્રોજેક્ટ છે અત્યારે આપણે સામાન્ય પ્રકારના ટાયર લાગ્યા છે તો આના માટે ભારા વાળા જે તમે ત્યાં જોઈ શકો છો કે આ પાણી ઉપર ખરબસ ન હોય લેવલ ન હોય તો ખરબસ બી જગ્યા હોય જેથી કરી આવા આપણા પાસે આ પ્રકારના વીર તો આ સરખી રીતે અત્યારે અમે આ માત્ર માત્ર મોડલ તૈયાર કરી નમસ્તે મારું નામ વરેલિયા નેહલ જગદીશભાઈ છે નમસ્તે મારું નામ પટાણિયા રિંકલ વિજયભાઈ છે મારી શાળાનું નામ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર રત્ય છે અમે ધોરણ દસમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ વિભાગ ત્રણ એપ્સ અને સોફ્ટવેર સિદ્ધાંત શિક્ષણ દ્વારા મહત્વ દીક્ષા એપ દીક્ષા એપ એ એપ્લિકેશન છે જે જે ટીચર સ્ટુડન્ટ બેચ બધાને માટે ઉપયોગી છે વાલીઓ માટે પણ ઉપયોગી તે તેના બાળકોને બાળકોને ભણા તેમાંથી ભણાવી શકે છે શિક્ષક પણ પોતાના બાળક શિક્ષક પણ તેમાંથી એને તેને વિડીયો દ્વારા તેને શિક્ષણ આપી શકે છે તો દીક્ષા એ ખૂબ સરસ એપ્લિકેશન છે એની અંદર હાલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા એનસીઆરટી એનસીઆરટી દ્વારા સાયન્સ અને મેથ્સના મેથ્સના ગુજરાત અભ્યાસને લોડ કરવામાં આવે છે તો આ અભ્યાસક્રમના બધા જ પાઠ અને બધી જ ભાષાઓ અને એની અંદર ખૂબ સારી રીતે વિડીયો બતાવવામાં આવે છે દીક્ષા એટલે શું દીક્ષા એટલે digital infrastructure for knowledge sharing દીક્ષાના કેટલાક ફાયદા અને તેના ઉપયોગો છે દીક્ષા ભારત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા કાર્યરત છે રાજ્યની દરેક એશિયા દરેક રાજ્યની દરેક એશિયાટીમાં માં સ્થાનિક ભાષામાં શૈક્ષણિક વિડીયો તૈયાર કરવામાં આવે છે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે શીખવા શીખવાની પ્રક્રિયામાં ખૂબ ઉપયોગી થાય તેવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે જુદા દીક્ષા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ઘર બેઠા જુદા જુદા વિષયના વિષયના કઠિન લાગતા મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરી શકે છે દીક્ષા વિદ્યાવાલીઓ પણ વિડીયો જોઈ વિડીયો દ્વારા પોતાના બાળકોને ગણિત વિજ્ઞાન વિષય જેવા કઠિન લાગતા મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરાવી શકે છે ગૂગલ અને પ્લે સ્ટોર પર દીક્ષા નામની એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરીને તેમાંથી વિજ્ઞાન ગણિત અને વિજ્ઞાન જેવા વિષયની સમજૂતી આપી શકાય છે દીક્ષા એપ ઇન્સ્ટોલ કેવી રીતે કરવી સૌપ્રથમ પ્લે સ્ટોર પર જઈ દીક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે દીક્ષા એપ લખશો એટલે પહેલાં જ દીક્ષા આવી જશે જ્યારે આપણે ઓપન કરીશું ત્યારે તેમાંથી ભાષા પસંદ કરવાની રહેશે ભાષા પસંદ કર્યા બાદ પછી બે ઓપ્શન આવશે સ્ટુડન્ટ એન્ડ ટીચર ત્યારબાદ કન્ટિન્યુ એઝ એ ટીચર અથવા સ્ટુડન્ટ કરવાનું છે ત્યારબાદ ગ્રાન્ટ આપવાનો રહેશે ત્યારબાદ બોર્ડ પસંદ કરવાનો રહેશે ગુજરાત સરળ બની જાય છે આ માઇક્રોસ્કોપ ખૂબ જ નજીક ખૂબ જ સરળ અને નજીવી કિંમતમાં બનાવી શકાય છે આ પ્રાયોગિક આ માઇક્રોસ્કોપના પ્રાયોગિક કાર્ય ખૂબ જ સરળ અને રસપ્રદ બની જાય છે અમે શ્રી બાલહનુમાન માધ્યમિક શાળા કુતિયાણામાંથી ધોરણ દસમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ અમે વિજ્ઞાન ગણિત અને પર્યાવરણ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો છે તેમાં વિભાગ ત્રણ સોફ્ટવેર અને એપ્સમાં અમે અમારી કૃતિ પ્લાન્ટિક્સ એક અદ્ભુત એપ વિશે અમે માહિતી રજૂ કરશું મારું નામ મિહિર કાંતિલાલ ચુડાસમા છે મારું નામ કોટલિયા ધોળ શાંતિલાલ છે ભારત એક ખેતી પ્રધાન દેશ છે આજે આધુનિક ખેતી થાય છે આધુનિક ખેતી માટે દરેક ખેડૂત પાસે મોબાઈલ હોય છે તે મોબાઈલનો ખેતી માટે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તેવો મને વિચાર વિચાર આવ્યો તે વિચાર અંતર્ગત મેં સંશોધન કર્યું અને પ્લે સ્ટોર પર મને જાણવા મળ્યું કે પ્લાન્ટેક્સ નામની એક એપ છે જે ખેતી માટે સારી એપ છે તેથી મેં આ કૃતિનું નામ પ્લાન્ટિક્સ એક અદ્ભુત એપ રાખ્યું અને વિભાગ ત્રણ વિભાગ ત્રણ સોફ્ટવેર અને એપ્સમાં મેં તે મારું નામ લખાવ્યું અને તેમાં મેં ભાગ લીધો આ એપથી આપણે આ વિવિધ વનસ્પતિ અને પાકો બીજના રોગો વિશે આપણે જાણી શકીએ છીએ અને તેનું નિવારણ કઈ રીતે લાવવું તે પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ માટે મેં અમે આ ખેડૂત મિત્રો આપણા ખેડૂત મિત્રોને કામ આવે એવી એવી એપ્લિકેશન છે એટલા માટે અમે આ પૂરતી રજૂ કરેલ છે આ એપ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી એની પદ્ધતિ હવે આપણે સમજીએ હવે આપણે પ્લે સ્ટોર ખોલી અને પ્લાન્ટિક્સ એપ સર્ચ કરશું જે આવી રીતના છે તેની આઇકોન આવી છે જે આપણે તેમના પર ટેપ કરતા તે પ્લાન્ટિક્સ યોર ક્રોપ ડોક્ટર તેવું તેનું ફૂલ નામ છે તે તેને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરશું અને તેને પછી ઓપન કરશું હવે આપણે પ્લાન્ટિક્સ એપ ડાઉનલોડ કરી લીધી છે હવે તેને ઓપન કરીએ તે ઓપન કરતાં તમારી ભાષા જે તમારે પસંદ કરવાની છે તે તે પૂછશે આપણે ગુજરાતી રાખીએ પછી તે તેના પગલાં બતાવે છે આરોગ્ય તપાસ લોક સમુદાય અને ખેતી વિશે સૂચકો શરૂઆત કરીએ હવે તે મંજૂરી માગે છે આપણે મંજૂરી આપી અને પહેલો વેલિંગ યુઝિંગ ધ એપ કરશું તેથી તે પસંદ પાકો પસંદ કરવાનું પૂછશે તેમાં આપણે કોઈ પણ આઠ પાકો પસંદ કરવાના રહેશે અને આગળ વધશું પછી તમે તમને તે પૂછશે કે તમે કે કઈ જગ્યાએ વૃક્ષો વાવો છો હું ખેતરમાં પાક ઉગાડું છું હું કુંડામાં પાક ઉગાડું છું હું મારા ઘરના બગીચામાં પાક ઉગાડું છું હવે હું હું મારા ખેતરનો પાક ઉગાડું છું તે વિકલ્પ પસંદ કરી આગળ વધશું હવે તે આવું કંઈક દેખાડશે હવે આપણે આ ફોટો પાડો ત્યાં જશું તેથી તે તપાસ કરશે હવે આપણે તેને ફોટાની કેમેરાની ઓન થવાની આપણે મંજૂરી આપશું મંજૂરી આપતા તે પાકનો નુકસાનવાળો ભાગ બરાબર આવરી લો તેવું તેવો ફોટો પાડવાનો છે તે ફોટો આપણે પાડશું આ ફોટો થોડો ધૂંધળો છે એટલે આપણે ફરીવાર ફોટો પાડશું ફોટો પાડ્યા બાદ આપણે રાઈટના નિશાન પર ટચ કરશું તેથી તે અપલોડ ચાલુ છે અને છબી ધૂંધળી છે તેમ કહી રહ્યા છે તે આપણે ફરીવાર જોશું ફોટો પાડતા તે રિઝલ્ટ કહેશે તે હવે પાક શોધે છે શક્ય એવા રોગો પણ શોધે છે તે બતાવે છે કે તેમાં રોગ રૂ જેવા ભીંડા છે લક્ષણો પણ આપેલા છે હવે સારવાર માટે જુઓ તે પણ તે બતાવે છે તે સારવાર માટેના લક્ષણો આપે છે અને વધુ માહિતી માટે તે અહીંયા કહી રહ્યું છે ભલામણો પણ આપે છે તે જૈવિક નિયંત્રણ રાસાયણિક નિયંત્રણ વગેરે આપે છે અને તે છેલ્લે તેમનો કેટલી ઉપયોગી આ એપ રહી છે તે પણ કહે છે અને તમે તમારા મિત્રોને પણ તે શેર કરી શકો છો જે અહીંયા છે આ એપની અમુક મર્યાદાઓ પણ છે આ એપમાં જે સુશોભનના છોડો હોય છે અને તેની સૂચિમાં જે છોડો નથી હોતા તેનું તે નિવારણ આપી શકતું નથી